Tre vasche da bagno in fila? Tre gabinetti in un'unica stanza? Un water piazzato nel mezzo del vostro attico? No, non sono titoli di film horror, bensì una classifica degli appartamenti peggiori del Giappone. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono Sebastiano Serafini e se siete nuovi su questo canale non dimenticate di iscrivervi, lasciare un commento e un bel pollice in su. Iniziamo subito con un video interessantissimo, questo è un video che vabbè siccome tempo fa avevo fatto il video di Jikobuken che sono le case infestate dai fantasmi in Giappone che costano poco, la soluzione ai vostri problemi in immobiliari in Japan se non vi siete visti il video mi raccomando andatevelo a vedere vi lascio il link qui oggi ho deciso di prendere una decina anzi no sono anche di più sono quasi 20 20 meravigliosi ma dico meravigliosi è, è poco appartamenti in Giappone che sono diciamo originali originali per così dire perché hanno veramente delle scelte immobiliari eh, alquanto interessanti ma vediamole insieme iniziamo subito con il primo appartamento allora il primo appartamento è un appartamento non piccolissimo perché infatti è quasi 13 metri quadri molto molto molto carino tu entri e alla tua sinistra avrai il cesso con una pratica tenda per separare dal resto della casa. Direi veramente un'idea pratica e molto molto molto carina. Poi il secondo appartamento, questo è più per le ragazze magari abbastanza carine perché praticamente possono farsi il bagno sul balcone, direttamente sul balcone, quindi avranno un sacco di amici, i loro vicini saranno gli amici di queste gnocche di bambù appunto. Molto simpatico diciamo con la vasca così sul poggiolo diciamo che l'inverno è un po' meno raccomandabile è un po' come andare all'onsen diciamo una specie di onsen ma passiamo al prossimo appartamento che devo dire è uno dei miei preferiti non guarda spero proprio di affittare questo adesso che mi trasferisco in Giappone è un appartamento di passerà eh, trentina di metri quadri vedete c'è una stanza di Rokujo è un Joe praticamente equivale a un metro e mezzo circa quindi non è troppo difficile fare queste equazioni poi c'è un'altra stanza di 6 vabbè è molto pratico questo appartamento perché c'ha il water ossia il WC nel mezzo dell'appartamento ed è accessibile da tutte le stanze l'unico inconveniente è che dovete passare per il cesso per andare in qualsiasi stanza quindi se vai in soggiorno passi per il cesso e così via diciamo ok mamma mia a stare in questa posizione a, stare, a fare video non è è comodo ma così sono troppo basso vero? sì devo tenermi così devo comprarmi un qualcosa per fare i video ma magari metto ah così dai non sono neanche scomodo passiamo al prossimo appartamento il prossimo appartamento è un altro appartamento veramente carino proprio proprio carino e tra l'altro è carino perché c'ha ben tre vasche da bagno una dietro l'altra e tra l'altro le scale che portano al secondo piano portano alla lavatrice veramente chi cazzo se lei parlando di cazzo, c'è un canale dove carico cose random che si chiama Sebastiano Serafini a cazzo. Vi lascio il link qui, per favore iscrivetevi, là di solito mi sfogo su cose che mi fanno incazzare. Io cambio posizione, passiamo al prossimo appartamento. Il prossimo appartamento è un appartamento non troppo costoso, ma veramente veramente carino. È un po' piccino, diciamo, adesso non riesco a leggere quanti metri sono, non è molto grande, comunque è veramente caruccio. Costa sui 200, cioè 26.000 yen, che sono va 200 euro circa 15 minuti a piedi dalla stazione l'unica sfiga è che se loro vi, vi dicono che non potete affittarlo se siete delle persone sensibili ai fantasmi vabbè passiamo al prossimo il prossimo è l'appartamento che raccomando a tutte le persone un pochino lazy ossia sfaticate che magari vogliono o magari quelle piene di cose da fare che invece non hanno proprio il tempo e devono usare tutta la perfezione di tutto il loro tempo devono riuscire a utilizzare tutti i loro momenti liberi quindi mentre voi fate i bisogni potete anche fare la lavatrice non è una cosa pratica io credo proprio di sì Il prossimo è un appartamento veramente gigantesco Perché saranno tipo 80 metri quadri Il salone principale sono tipo 44 metri E poi ci sono due stanze da 10 Quindi è proprio caro La particolarità è che c'è sta forma di gatto Non so se è vero questo appartamento Perché mi sembra un pochino strano E anche poco pratico Però boh simpatica come idea Magari qualche pazza riccone Qualche ricco pazzo giapponese Che ha voluto costruire una casa gatto Non lo so Passiamo al prossimo appartamento Che è un altro appartamento bellissimo Benissimo signore e signori questo è l'appartamento un po' piccino però è veramente pratico perché voi potete cucinare e a fianco avete anche il bagno quindi è veramente pratico quindi potete se avete un attacco di colite potete subito andare eh, al bagno mentre state cucinando anzi probabilmente potete anche lavare i piatti direttamente eh, dal water bello diciamo e tra l'altro sotto il lavandino c'è anche la lavatrice veramente che meraviglia questo è un appartamento vabbè sostanzialmente solo che poi davanti gli hanno costruito un'altra casa immaginatevi la gioia dei vicini e hanno bloccato la vista a tutti gli appartamenti dal primo al terzo piano oh, prossimo appartamento il prossimo appartamento un altro appartamento molto simpatico e particolare è un appartamento diciamo qua c'è scritto designer, designers una mansion quindi è per gli artisti diciamo penso che se vedete la foto si descrive da solo costa solo 180 170 euro potete suonare anche gli strumenti musicali senza problemi quindi lo consiglio a tutti i musicisti e potete anche avere un animale domestico wow va passando prossimo appartamento perché questo è un appartamento veramente indispensabile per tutte quelle persone che eh, magari hanno tanti amici però eh, magari eh, tanti amici ehm, amici di bagno diciamo sapete quando vanno questo qua con sensai fa un appartamento sapete quelle amiche che vanno sempre in bagno in tre Taradan, la soluzione per voi poi il bagno a dry butter mi sembra un'idea geniale tra l'altro poi potremmo mettere anche un tavolo all'interno di questa sala con i tre cessi e poi giocare anche ai giochi da tavolo sai quanto è bello un appartamento così guarda io ve lo straconsiglio se siete appunto tre amiche non lo so magari tre sorelle anche quello simpatico prossimo appartamento anche meraviglioso perché praticamente sei sapete po' esibizioniste che vogliono fare il bagno magari farsi vedere da tutti allora invitate amici a casa e poi andate nel mezzo della vostra stanza pratiche, finestre o con delle meravigliose finestre per ogni lato quindi vi possono ammirare da ogni lato non ne capisco il senso guardate io sto cercando in tutti i modi di dare delle spiegazioni a questi appartamenti ma non lo capisco vabbè andiamo avanti mamma mia prossimo appartamento anche meraviglioso anche questo col batter in mezzo alla stanza deve essere proprio un trend in Giappone avere il cesso in mezzo alla stanza se non hai il batter nel mezzo del tuo appartamento sei litigato in Giappone e non conquisterai mai nessuna gnocca di bambù. A proposito, se volete sapere quali sono le 5 gnocche di bambù più gnocche del Giappone, link delle 5 donne più belle del Giappone, ho fatto la classifica. Ma continuiamo agli appartamenti, non perdiamo il filo. Sto cercando in ogni modo di sdrammatizzare, ma non ci riesco, questi appartamenti sono Guardate, io non so come fanno i real estate in Giappone a far affittare questi appartamenti. Vabbè, magari però c'è gente che magari ha dei desideri particolari, per esempio, non lo so, quando vado voglio andare in tutti i sensi. Quindi vedete, questo è un appartamento prontissimo perché quando voi volete uscire di casa potete uscire di corpo perché avete praticamente il batter a sinistra della porta d'entrata e uscita <laughs> e poi potete anche uscire, no? Vabbè, andiamo avanti, questo forse è l'appartamento peggiore secondo me, è di 7.5 metri quadrati quadri ma non è questa la particolarità di questo appartamento che voi aprite è praticamente un lungo corridoio e alla fine di questo corridoio c'è un cesso ma io non lo so vabbè comunque secondo me immagino che questo ci avrà la shower in comune però io sinceramente preferirei avere anche il bagno a questo punto in comune almeno non, non ho il bagno tipo vicino al ma non ci voglio neanche pensare vabbè prossimo appartamento dietro l'acqua non è una cosa che si vede spesso in Giappone di solito sono posti lavandino e a sinistra o a destra c'è il gas qua invece mi posto dietro non so quanto possa essere comodo andiamo avanti perché questo forse è l'appartamento più interessante di questi che vi sto mostrando questo è un appartamento piuttosto grande perché non è piccolo perché sarà almeno almeno almeno un 30 anche di più no 30, quasi 40 metri quadri questo è meraviglioso perché sembra un labirinto voi praticamente uscite dall'ascensore col bagno, porta so soffietto e c'è la vasca da bagno, poi voi uscite di nuovo, c'è la cucina, c'è no, cioè non riesco neanche a spiegarvela questa casa, è una specie di labirinto. Non so chi possa pensare questo appartamento, io soffrirei di claustrofobia dentro qua, mamma mia, mi verrebbe... Cioè sai, tipo a ogni angolo che esce qualche, qualche yurei, ossia qualche fantasma, a me farebbe paurissima vedere qua, non so voi. Poi siamo arrivati nel penultimo appartamento, il penultimo appartamento è quest'altro appartamento che praticamente è un attico, sapete la gente che vuole vivere in cima ai palazzi, qua potete vivere in cima ai palazzi, nel vostro eh, mini appartamento, quindi è una specie di depannata house di tipo 3 metri quadri è un pratico appartamento eh, tipo in cima beh questo però è simpatico almeno almeno è carino non so in che posto è però mi sembra simpatico avere una casetta sopra una casa l'ultimo appartamento è un appartamento normale sembra un po' di essere in un videogame <laughs> e c'hai sopra insomma un Godzilla così che ti saluta vabbè eh, comunque questi erano gli appartamenti insomma più strani del 2017 e se ne volete di più non lo so, magari farò un'altra classifica perché devo dire che ce ne sono ancora tanti, ne postano tantissimi su Twitter. Vabbè, comunque non so quanti siano veri, non so quanti non siano veri, in ogni caso in Giappone di cose strane ce ne sono tantissime. Io parlo sempre di cose strane del Giappone, quindi ogni giorno alle 2 potete vedervi un nuovo video di cose sul Giappone, diciamo. Quindi noi ci vediamo domani, come vi ho detto, alle 2. Ditemi nei commenti quale di questo appartamento vorreste vivere di più, quale vi sembra quello invece più terribile e noi ci vediamo domani alle 2 con un nuovo video, lasciate un mi piace e iscrivetevi a questo canale! Ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao! ciao.